Century. You are gathered here tonight to pay tribute to your Lord, to Earth, by witnessing their emo, radical truth, coding, curly plates. I'm not always said pure is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Analyze Mr. Purity, eh? Voisitko rekrytä kansaisi vaan. Superblast Rasmus, kustapasta pelkää, pakkaa taas kus. Kaiketrauman Zero, Metsä Timi Neppätimiri, Hyvittitty saatana, Isinpäivä Diamond Diamondine Jones, Mike GD, Aitoisi Rädiseppo ostama tiimiin, Kuri LP, Kypsis Pesiri, Tarkotta pitkä kuin Samasin Lämeri, Leijaa, Passe, Vademaali, Alistoppu Peikkei, Niku Kapitaanin, Paavi, LNE, Bliss, Visitevt, Arvattuja, yhtä kivottu C, Cashman, Cashman, täytä nyt, hys, Telemira, Katu sille, sanonkin, pisti, pisti, pisti, pisti, pisti ei kanske dissa, just det, just det, dissa. Eller så på kanske nära jos on vakava, että se ei ole tosissaan. Nyt on sitten myöhästettä, asa nauraa. Ensin tätä turpaa, sit lisää hakata. Käkkyvä ruumisaikan pakki pakataa. Vetani minun jauhaa, kallo haikataa. jäsenkirvi leikata, pää sakkataa. Ei siin ruumisti, kuka tästä löytää. Kun sen näkyy riivaa kiinni seittää. Ja sit voit olla varma, et muistut hakastaa. Manta isi ja äiti jo itse kaksesta, keskisormi pystyy, puolue suu, numero yhteen, Tuukosta muuttuu, avaa lehti selan, avaa poule, pistä peikku alas, tekun kädesoppe, puuttuu, puuttuu, puuttuu, puuttuu, Kakkes Tom! katkestom, selvyys, Ette ettekai kuvitellut Voidaan olla kuulla, Rocketliiken Life! New City Lost! Live, vieruhan vaatetta, sitä ehti nähtää, julkista kesko, UTV, vaan yksi kanakopia, se on pikku leime, nähty, Stone, Sopocles, Maiko, palautetaan Neempaki, uudet Kaiko, Psycho, Flyer, Lysia, Serpent, Crash, No Little Tell Break and the Ass, Little Tail, Sopies Hard, Haustaa, Teuraku, kuin alkoholiton baari, Raa, SP, Mounen, Prosessi, Velapasta, aivoista, Virtaapa, Kysy, Teepisti, Kossi, Asaa, Jou, Kaikas Suomeen, silti Apo, joka Rakka, Jou!